हेलो आप कौन मैं बिजली बोल रही हूँ आप कौन बोल रहे हो मैं खम्बा बोल रहा हूँ और भाई क्या हालचाल अरे बस बढ़िया यार भाई मिल मेरी बीवी से ये ना बहुत स्वीट है भाई आज मेरा बर्थडे फिर मुंह मिठा करा दे